Тема 777. Еда по почте. Представьте ситуацию, человек живет в маленьком городке, очень любит готовить, и очень хорошо это делает, хочет создать свой бизнес, связанный с едой. Но целевая аудитория у него очень маленькая. Маленький городок – это не та аудитория, где люди будут часто ходить в кафе или заказывать еду на дом. Они привыкли каждый день готовить свою обычную еду, котлеты, кашу, щи, или, на худой конец, покупать полуфабрикаты в местном магните. Потому что дешево и достаточно. А в предприимчивом человеке при этом умирает великий повар. Что делать? Выход есть, можно готовить свою изысканную еду и рассылать ее в другие города, где живут отдельные гурманы, по почте. Но при этом нужно решить еще две проблемы. 1. Доставить еду максимально быстро, чтобы она не испортилась. 2. Быстрая доставка не дешевая, следовательно, нужно найти таких гурманов, для которых дорогая доставка не стала бы препятствием. Несмотря на кажущееся препятствие, такое возможно. Елена Малышева, например, рассылает по России свою еду, предварительно. Как следует ЕЕ заморозив, при помощи почтовой службы ДУ. ЕЕ клиенты идут на дорогую доставку потому, что страсть как хотят похудеть. А когда страсть как хочешь похудеть, не будешь жмотиться из-за нескольких тысяч рублей за доставку. На днях я обнаружила один интересный проект, американский, также рассылающий еду по почте, по всем США. Но это не диетическая еда для желающих похудеть. В этом проекте предлагается посылать еду как подарок. У него и домен соответствующий, mealgifts.com. Еда здесь рассылается с помощью почтовой службы Sideral Express, Седых. Это дорогое удовольствие, но автор проекта знал, кому предлагать свою дорогую еду. Не зря он параллельно является директором похоронного бюро, его зовут, кстати, Дэвид Сторк. Он прекрасно знает, сколько денег его клиенты отваливают на похороны, особенно на цветы, которые вянут уже через несколько часов после прибытия на кладбище. Вот он и задумался. Если люди тратят деньги на цветы, зная, что к вечеру те уже завянут и будут негодны, почему бы людям не? предложить посылать в качестве подарка еду. Не обязательно на похороны, а на любой другой семейный праздник. Вспомните, как мы покупаем подарки. Мы больше озабочены не стоимостью подарка, а его разнообразием, не знаем, что купить, понравится ли поздравляемому такой подарок. Не всякий подарок может понравиться, не зря на Западе существуют комиссионные магазины, которые продают оказавшиеся ненужными подарки. Но вот есть любят все и еда в качестве подарка может понравиться абсолютно всем, вспомните, как ведут себя приглашенные на разного рода семейных посиделках, обычно никто не отказывается от еды на столе, даже если она не всегда привычная. Конечно, приготовить ей должен настоящий живой повар, а не бездушная машина, выбрасывающая из своего железного чрева массовую еду с приговоркой «съедобно ведь». Вот и наш директор нанял для приготовления подарочной еды настоящего повара. чтобы еда, и ее доставка, не казалась слишком дорогой, ее отправляют сразу по 4-6 порций, в среднем это стоит 70 долларов или 8-12 порций, в среднем 130 долларов. Если вернуться к привычному курсу рубля 36 рублей за доллар, то набор из 4-6 порций мог бы для нас стоить примерно 2500 рублей, вполне нормально для подарочного семейного обеда. Заказанная готовая еда замораживается, помещается в небольшой ящик, между стенками которого проложен сухой лед, и доставляется с помощью седых в течение 1-3 дней. Время доставки заранее оговаривается, чтобы не получилась коллизия преждевременного размораживания. Если получателя дома не оказывается, посылку обязательно вручает кому угодно, соседу, сожителю, только бы он сразу поместил содержимое в морозильник. Во всяком случае, если получатель нарушает условия доставки, компания-производитель за его проблемы не отвечает. Главное, обязательно все это прописать на своем сайте, как это сделала Елена Малышева на странице своей диеты, диетамайшевой пунта рубажа Terms of Delivery. Другими словами, ничего невозможного нет. И еду можно посылать по почте. И зарабатывать по всей стране, сидя в маленьком городишке, чьи жители никак не тянут на клиентов.